njuuj njaaj la bokk. non du njuuj njaaj. si loolu ci njuuj njaaj la bokk non bàyyi non Pape débat bi xam nga boo ñëwee. Ah, élection locale man damay lire histoire jàppal ne loolu am ñu ñëw 2022 damaa lire 2014 pour ñu lire élection 2004 2014 yi laa lire ñu jëm lire de élection 2022. 2022 Bamba Fall maire taxawu Dakar la. Mhm. taxawu Dakar dugg ci yeewu askan wi defuñu ko candidat. Mhm. mu dem wuti récépissé. Mhm. Bougane jox ko récépissé. mu dem mu gagné ñu ne dafa bàyyi kan moo bàyyi nga defe ne yow Bamba Fall nga xam ne maire la nekk ci politique depuis PS di liggéey nekk maire nekk na maire gagné. Barthélemy ñëw ci eh, eh, eh. euh, Bougane abal ko récépissé Bougane moo ko wuti di joxe récépissé pour turam feeñ boo foo dem ci Sénégal am na ñu joxe jël seen i récépissé jox ko pour récépissé seen feeñ loolu engagé wul ne Bamba Fall ne dafa ànd ak Bougane mu pare mu gagné dafa def ni Khalifa Sall 2014 delluwaatul fi mu nekk dafa dem wuti feneen Khalifa mënoon na gagné dellu si ci Benno Bokk Yaakaar dafa bañ pourtant li Khalifa def 2014 Bamba def ko ren ñu ne léegi dafa am changement non loolu far la ak jéng li Khalifa def 2014 ber yoonam dem. wut récépissé gagné ànd ak ñëw après ne ber yoonam Bamba Fall wut récépissé gagné ñi ko bàyyi woon ne ko doo gagné duñ la defaat parce que gagné woo mu dem wuti fu muy àndal te fi muy. àndal loolu garaawul de yàgg na loolu garaawul de. non Bamba Fall nomination bi la ñu wax. loolu garaawul li ngay wax ban lan nomination ministre conseiller la ñu wax. mais lu tax duñ ko li nga wax ni compliqué wul. loolu moom xam nga da nga wax noonu rek mais loolu moom politique la loolu amuñ ci lu ñu expliqué. mais lu tax duñ ko teel mu am mu am mu am teraangaam taxaw ne yéen ñii yéen a ma doy ci yéen laay ñëw fekk si ñun ñu yore teraanga bu nga xam ne mën nañ jël ministre conseiller te li mu yore li mu xam ak li mu gagné Médina mérité na nekk ministre conseiller mérité na sax lu ko ëpp ñu jox ko ministre conseiller moom mu taxaw ne moom li mu jël li muy def yépp gox bi mu gagné moo ko jaral ñuy wax ne loolu moo ci grave gisuma ci lu grave fii gis nga nañu bàyyi gis nga coalition yi ñu am coalition yi fi am ay coalition yuy taxaw ak a génn la gis nga fii fu fi nekk bokkoon bokk nga fii fii ñi fi nekk ñëpp nekk nga pouvoir ci nenn ni ak pouvoir ci nenn ni mbaa ci neneen ni amul kenn opposition bu fi nekk nga xam ne musoo ànd ak parti au pouvoir amul Mhm. li ma benn pro benn rek politicien ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci kam mu nga xam ne mosuñu ànd ak parti au pouvoir. d'accord Cheikh Oumar d'accord naa ak yow ci li ngay expliquer mais xam nga lu ma bëgg ñu ñu taxaw ci. Ah, bu ñu d'accord rek non non xam nga lu ma bëgg ñu taxaw ci. waaw maa ngi lay déglu mooy ñi gagné Dakar gagné nañ Dakar.